Hari ini saya nak cerita sedikit berkenaan dengan fokus okay? Berkenaan dengan fokus Salam sejahtera guys Video ini direkod dalam sesi motivasi pagi bersama dengan Kosha Kana Saya just nak remind kebanyakan yang tengok video ini belum lagi subscribe So saya harap you guys subscribe Tekan lonceng notifikasi, thumbs up common situation. Okey, katakan kalau sekiranya uh, satu ada satu burung elang dia duduk dekat atas atas pokok and then kemudian dia nampak so basically dia nampak rabbit lari. So bila dia nampak uh, rabbit lari ataupun anak lari, satu ekor anak, lepas tu dia sup dia kejar and then dia terbang maksudnya dia turun daripada uh, pokok tu terus dia nak pergi tangkap lah rabbit tu peluang untuk dia adakah lebih baik untuk untuk helang yang pertama ni okey ataupun kita tengok senario yang kedua kita kata esok harinya ah, esok harinya helang yang sama pula dia duduk dekat atas yang sama lepas tu dia nampak ada dua ekor rabbit so sekarang ni dia nampak dua ekor rabbit dia kejar dia kejar dia nak kejar dua-dua okey kiri dan kanan so sekarang mana satu yang akan berjaya, mana satu yang akan gagal? Obviously yang pertama kan. So yang pertama tu akan akan uh, dia hari pertama tu dia akan berjaya. Hari kedua memang dia tak akan berjaya. Dia. Begitu juga yang dimasukkan dengan fokus. Eh? Sebab tu bila uh, dibagikan analogi ni, kalau sekiranya kita dalam keadaan sekarang ni, eh, macam sekarang ni, kita dekat atas atas uh, ujung ranting pokok kita nampak anak so sekarang ni kita kena fikir ada dua anak, tiga anak, empat anak, lima <laughs> anak ada banyak anak ni semua ada dekat dekat plane eh semua dekat dataran so you ada dekat atas so you fikir you kena pilih mana satu yang you nak kejar at one time betul ke tidak? at one time you kena fikir mana satu nak kejar kalau sekiranya you you tidak tentu hari ni uh, you tak tentu yang mana satu yang nak kejar and then you biarkan you punya masa penggunaan masa you kan uh, ini saya dah termasuk kat dalam lah uh, you you tak tahu apa nak buat then apa berlaku most likely besok berlaku sama besok berlaku sama besok berlaku sama satu bulan berlaku satu bulan dah jalan tapi hasilnya tetap kosong dan you akan fikir kenapa aku tak dapat kenapa aku tak dapat yeah. so saya hari ini kita nak cerita pasal fokus tapi saya akan cuba ah, apa tu uh, kata habiskan eh, yang ni, eh. so kalau sekiranya kita lah jadi kita nak jadi yang mana yang satu ke yang dua obviously yang satu tu lah okay. so cerita yang pasal dua kalau kita ada banyak anak. Ha, so macam nak buat sebab kebanyakan kat kita ni ada banyak kerja masing-masing ada yang makan gaji, ada yang buat macam Nas buka kedai kan. Abang Fazli dia buat apa? Ha, dia dia ada kerja kan masing-masing ada ada mas, uh, kerja masing-masing. So macam mana nak buat? Ha, tapi saya cerita dulu pasal fokus lepas tu nanti saya akan huraikan. Okay basically uh, fokus ni adalah adjustment untuk uh, adjustment untuk distinct distinctness maksudnya kita adjust mana satu yang kita nak bezakan okay? so kita nak kena clear kita punya thought sustain concentration and then identify formula and uh, intensify kita punya mental punya specific. so kita kena jaga bahagian dalam ni eh and clear apa yang kita nak achieve so sebab tu saya kata memang nak tak nak you kena ada planning tu okay? ha, saya pun buat planner you pun buat planner saya ada bagi planner tiap minggu kan so bagus kalau saya minggu planner tu nanti uh, uh, pada tahun depan lengkaplah planner kita so saya tak payah <laughs> nak buat sekali arung tu lah saya buat sekejap sikit-sikit sikit minggu ni saya kasih kasih-kasih nanti minggu bulan depan dah, dah cukup uh, tahun depan dah cukup saya boleh kasih sekali arung tapi kalau kasih sekali arung nanti selalunya dia akan berdebu tu lah <laughs> Better kalau saya kasih minggu ke minggu, minggu ke minggu. Betul tak? Saya pun setuju dengan saya. Eh? Jadi kasih minggu-minggu, you gunakan planner tu. Saya gunakan planner tu. Eh? Jadi saya gunakan planner tu menggunakan tablet saya. You boleh gunakan tablet, uh, uh, menggunakan planner, menggunakan, maybe you print. Eh, you boleh buat print, printing untuk, untuk apa? Untuk buat planner tu. And then you see kan and then duduk depan ni planer tu duduk dekat, dekat depan eh dan dari situ dia akan membantu kita uh, memacu arah eh mana kita nak buat okey so concentrate sangat crucial eh bila kita fokus kita is sangat crucial untuk orang tu berjaya and fokus tu adalah launching pad untuk you berjaya dua-dua Uh, apa tu you punya business dengan you punya personal kalau kita tengok secara rohani kalau kita fokus uh, tahu apa yang kita nak buat dulu kita akan jaya kita akan jaya di dunia dan akhirat okay, kan kita akan go through buat eh. so macam mana kita nak fokus ada dua eh. dua relationship tu, ada dua je eh. tak ada boleh tak ada lagi lebih eh. so, saya selalu cakap dekat dalam diri kita ada dua mana satu kita nak nak bagi makan eh. ingat ingat yang saya itu analogi apa ataupun cerita uh, Red Indian eh, bila dia Indian dia, dia ditanya uh, ah, bila chief tu dia tanya dia kata dalam diri aku ada dua uh, serigala mana satu serigala yang aku bagi makan yang itu akan dengar yang mana yang aku tak bagi makan dia akan star macam tu juga dengan kita ni minda mana satu yang you feed kalau you feed dengan negatif negatif tu akan gemuk and positif you akan kalah kalau you feed you punya minda dengan positif Positif you akan menang and eh, negative you akan kalah faham tak so dia tak ada ha? tak ada tidak ada kata dua berkenaan dengan yang ni memang sama saya tengok banyak macam-macam macam-macam cikgu semua sama cakap ha? you you fit yang mana you fit yang positif positif akan gemuk you fit yang negatif negatif akan gemuk apa saja yang you tumpukan yang itu akan grow you tumpu pada hatama hatana hatana you akan grow tapi kalau you tak tumpu pada hartanah, you tumpu pada benda lain, benda lain tu yang akan grow. Soal dia, adakah benda lain yang kamu kamu uh, jaga, kamu baja, kamu bagi air tu, adakah dia memberi ke, uh, membawa pulangan ataupun membawa mendekatkan you dengan you punya goal? Adakah benda tu mendekatkan you dengan goal you? Kalau sekiranya mendekatkan you dengan goal you, then bagus, teruskan. Then you tak payah fikir-fikir pasal hartanah. Tapi kalau sekiranya Hartana ni boleh memberi you peluang lebih baik untuk mencapai goal life you kan? Then kenapa you nak pergi uh, fikir benda lain? Sebab orang ada dia panggil you just baling and harap benda melekat. Dia just campak semua dan harap aku nak cuba ni, aku nak cuba tu, aku nak cuba ni, aku nak cuba tu, aku nak cuba ni. Kita tengok mana satu yang bergerak. Kan? End up you akan kecewa kalau you buat macam tu you boleh buat cuba tapi you cuba satu-satu sebab tu bila you masuk je hartanah ni saya, saya akan bagi you satu video apa ikan uh, keputusan yang you kena buat setakat mana you, you sanggup mungkin nak uh, uh, nak teruskan berapa lama you nak stay dekat hartanah ni berapa berapakah you punya apa apakah you punya uh, allowance you bagi pada hartanah dan uh, so sambung balik Okey, berkenaan dengan posisi negatif itu, kat mana yang kita fit dekat situ akan beri. Eh? Okey. Sekarang ni key dia to place yourself dengan dekat position yang mana dia akan memberi leverage yang terbanyak. Ah. ah ni kata pemata, eh. Apa saja kita buat, kita nak letakkan diri kita supaya kita mendapat meraih keuntungan yang paling banyak saya ambil contoh. Saya ada selalu bagi contoh. Yang siapa yang dah lama dengan saya, dia akan pernah dengar. All you need to do is to become a good surfer. Bila you dah jadi seorang good surfer, you tak, walaupun you pandai berenang, sekiranya you berada pada titik yang betul dekat ombak tu, walaupun you pandai berenang, you tak perlu nak kayu. Orang lain semua kayu tu lah tapi kalau you berada dekat atas titik apa titik dekat ombak yang di mana gravity works kan you tak payah ya meluncur tu meluncur tu so sekarang ni in order you kalau sekiranya you nak berjaya you kena place yourself dekat tempat tu then you tak perlu nak berenang you tak perlu nak kaya tetapi in order for you to berada kat sana you kena ada the right to papan surf surf you kena ada you kena polish you punya apa tu uh, permukaan papan surfer you kat bawah tu bagi dia berkilat licin betul tak? nombor 2 you kena tahu pandai kat mana nak bilakah waktunya untuk you bila bilakah waktunya you nak muncul kita tengok orang uh, surf the board kan surf buat buat surf surfing kan kita tengok dia tunggu je ombak kalau ombak tak cukup bagus dia tunggu lagi kat luar tu bila dia nampak oi ni ombak dah dekat dah ni dah bagus ni ombak ni apa dia buat dia just kayu cepat-cepat tolak kayu kayu kayu bila dah sampai tempat tu cepat-cepat dia berdiri Siapa tengok surfing kan? Saya tak payah cakap lah Tak payah tunjuk video dia betul lah. Tapi you faham maksud saya kan? Cepat-cepat dia berdiri dan lepas bila dia berdiri dia stabilkan diri dia Make sure dia tak jatuh betul tak? And then dia muncul sampai kat depan Dia dapat the assignment, dia dapat the uh, apa tu apa yang dia nak lah assignment dengan apa tu uh, joy lah kan suka kan hebat uh, jadi apa yang kita kena pastikan place yourself dekat tempat tu place yourself dekat tempat tu sekarang waktu dia wah sekarang dah lepas lah waktu untuk dia nak tengok-tengok ombak dah habis dah surat dah keluar kan apa lagi nak kan orang sekarang ni surat dah keluar dah jalan sekarang waktu dia jangan tunggu lagi ah ada peluang tak apa tak, you tahu tak once surat dah keluar orang lain-lain semua berpusu-pusu macam orang pergi apa tu aa uh, kedai dulu tak tahu kedai tudung Farida Farina aku whatever <laughs> dia buka ya bu semua orang berlari kan ha. orang semua buat macam tu kita masih relax lagi orang semua berkejar-kejar sekarang ni buat viewing buat closing kita masih relax faham rugi kan kita rugi kita cuma nampak ya, lepas tu kita tension kita frust orang lain semua close Alhamdulillah close Alhamdulillah close dekat Facebook lepas tu kita Afsal lah, aku tak close Tapi kamu duduk je kat situ Termenung Orang dah, dah, dah Situasi dah cukup baik dah So sekarang ni saya nak cerita dengan you Fokus Buat Kayu cepat-cepat Bila sampai waktu dia berdiri And stabilkan diri you Kan Jangan menunggu lagi dah Last week surat dah keluar Hari ni jalan Okay So Macam mana kita nak benefit dengan proper focus ni ialah ada dua satu ialah mental dan fizikal sebab tu semua coaches semua orang yang hebat-hebat dia tak boleh lari dia mesti satu baca buku nombor dua exercise mesti tiap-tiap hari ha? baca buku exercise sebab baca buku tu akan meningkatkan kita punya kita punya pengetahuan kita punya skill kita polish kita punya polish kita punya uh, uh, kebolehan polis kita punya surfing kan and then get ready pandai untuk nak buat apa uh, nak apa tu nak nak stabilkan badan jatuh genang balik tunggu balik betul tak so tak ada kalau surfer dia tak ada jatuh alamak jatuh nangis tak ada mana ada dia pergi ambil surfing board dia balik dia terbang eh, apa terbang <laughs> dia berenang balik tunggu dekat tempat yang apa yang tempat dia dia mula tadi betul satu nombor dua Uh, nombor satu mental, nombor dua fizikal. Sebab tu hari ni saya ada buat sharing bagus. Itu cakap kata daripada Stephen Hawking. Hawking. Stephen Hawking. Dia seorang guru uh, sales yang terkenal lah. Tapi saya ubah sikit. Jadi dia kata, kalau you nak berjaya, dua benda. Apa dia? Satu, malam sebelum tidur jangan tengok benda negatif. Tengok positif je. Nombor dua, setiap hari belajar. Tapi dia bila mungkin dalam buku dia ada cerita ringkas tapi saya sambung, saya tukar setiap hari satu jam kena belajar pasal tanah, belajar macam mana nak tingkatkan kita punya ilmu. Okey. Dua benda je nak cara nak dapat untuk fokus. Okay, so remember dua benda tu eh. So you, you kena healthy eh. Kena healthy. Kalau you tak healthy, macam mana you nak fokus, macam mana you nak buat? Kalau you sakit, you pandai macam mana pun, boleh buat apa pun saya ada satu agent kita dia really nak buat tapi sebab dia kena dia dia diabetes lah jadi dia tak boleh buat walaupun dia bersungguh-sungguh nak buat and dia perlukan duit sebab dengan dengan keadaan apa sakit dia bersungguh-sungguh kan. dia tak boleh buat jadi kesihatan tu penting kalau you tak sihat macam mana you nak buat okay? so you, you ingat eh dua tas. tu So, mastering your own focus eh. Satu, dua task. Eh? Dua task. Satu ialah you kena master your own focus. Lagi satu, you getting uh, apa tu, you kena master kita punya diri. Master kita punya diri, fokus dengan kerja-kerja kita. Nombor satu. Nak berjaya, master macam mana nak nak bagi customer untuk yakin percaya beli dengan kita kalau kita ada dua-dua tu kita akan berjaya dalam makanan ok so dia tak ada choice ok tak ada choice kita kena pandai master diri kita dengan fokus dan yang satu kita kena master untuk nak bagi orang beli barang daripada kita ok dua benda tu kita kena buat so kita kalau kita tengok ah dia ada 5 cara dalam sales kan dia ada 5 Lima benda yang kita kena ingat bila nak fokus ni satu ialah masa eh? bukan berapa umur you bukan berapa lama you buat hartanah bukan ada orang dah lama buat hartanah tapi tak ada sale eh? berapa masa yang you sanggup spend untuk di, untuk buat hartanah ni dia bukan berapa lama you duduk dalam hartanah ni berapa lama berapa banyak masa you willing to spend macam saya kata tadi berapa banyak berapa banyak masa yang you sanggup untuk nak baja nak airkan nak nak nak apa tu kalau kita tengok bonsai kan kan nak bagi dia lawa kan berapa banyak masa you kena cantas even kalau you tanam durian musang king pun you kena cantas juga sebab you kena make sure that dahan dia balance berapa banyak masa you kena lakukan so you kena set you kena set masa nombor dua, perspektif eh, kena tengok macam mana macam mana orang berjaya tengok orang berjaya macam mana dia buat tengok orang berjaya macam mana buat kalau you tak tahu macam mana nak tengok orang berjaya untuk buat you buat je cara yang saya saya, saya suruh you buat sebab apa yang saya suruh you buat tu adalah resepi yang saya tengok sendiri saya tengok sendiri yang saya nilai sendiri dan saya rasa benda tu okey tu kamu tengok apa yang saya buat ataupun apa yang saya suruh kamu buat ok satu masa dua perspektif tiga belajar kena biasa kena tengok ah, apa kena belajar dengan skill-skill yang diperlukan saya ada cakap sepuluh expect untuk menjadi seorang pemimpin hartanah hebat kan Sepuluh expect, so you kena ingat sepuluh sepuluh tu kena mahir kena pandai dengan sepuluh 10 tu ok yang keempat daily practice tiap-tiap hari praktis ah, yang ni kita tak buat lagi lah eh, sebenarnya eh. kita tak buat, sepatutnya kita buat mungkin saya saya ada tergerak mungkin nak buat elite group lah elite group tu maksudnya uh, siapa yang betul-betul yang ingin uh, ambil butir-butir coaching yang saya nak bagi buat suruh kita hari buat apa semua tu tapi kalau saya buat elite group tu nanti ada orang rasa tersisir pula eh <laughs> ada liga satu, liga dua lah pula kan uh, tapi basically uh, orang kata kalau boleh tak nak buang masa dan you pun tak buang masa saya dan saya pun tak nak buang masa you jadi kalau sekiranya you ada waktu yang you kata I nak training hari ni kan you dengan partner you dia mesti dua orang eh you dengan partner you seorang jadi uh, buat call calling buat, buat apa uh, buat uh, role playing kalau sekiranya you dah janji dengan orang kemudian you tepat you, you, you langgar kalau sekali tak apa tapi kalau selalu sangat you akan downkan orang lain lah. ha, jadi orang macam tu memang tak layak untuk dimasukkan sekali kat dalam hidup ni faham tak? Ha, bukan sebab saya nak orang kata meletak you sebagai kasta rendah ke apa tapi saya rasa kadang-kadang memberi keadilan pada kawan-kawan ni kalau sekiranya siapa kat sini yang rasa yang dia patut ambil masuk dekat dalam uh, program untuk training tu ya, yang betul-betul bersungguh-sungguh nak buat dia cakap dengan saya dan saya akan kumpulkan dan kita buat satu group and then kita akan pasangkan you nak pasang dengan siapa and then you setiap hari saya akan bagi you ta uh, task saya ada task apa yang you kena buat setiap hari ikut tunjuk saya tak buat okay pressure Are you willing, sanggup untuk mengambil pressure? Sebab orang yang tak sanggup ambil pressure ni, dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Bila dia tak sanggup nak hadapi pressure orang bila buat prospecting, call calling kan. Dia tak sanggup, dia tak akan buat. Dia akan gunakan macam-macam alasan untuk tak nak buat. Betul tak? Trust me, kalau you tak buat call calling, saya suruh you buat, you tak sanggup untuk take up the pressure. You tak sanggup menerima hakikat, orang akan tolak you. Orang akan marah you. You tak sanggup terima hakikat, mungkin orang akan tolak you. Langsung hari ini langsung tak ada di sini. You tak sanggup. In order for you untuk tidak mengalami, uh, uh, apa tu? Tidak mengalami, uh, apa tu, tak nak depress kecil. Kan, eh, tak nak buat. Tapi you ingat, bila you tak buat depress kecil tu, depress besar akan menanti you nanti akan datang. Bila tu? Untung bulan? kan apa lagi hujung tahun bila lagi bila you nak renew rotak kereta bila lagi bila you nak bayar cukai pintu bila lagi bila ketika yang you terpaksa masuk hospital masa tu masa tu you akan regret masa tu you punya apa depression besar tu akan datang so dia ada dua je sama ada you nak nanggung uh, the apa tu the way of discipline ataupun the way of regard. Saya dah cakap kan sebelum ni. Ada dua. Mana satu? You you you you, you kata okey. Baru-baru ni eh saya tak nak me, me, me, me, me, merosakkan ataupun nak name names eh. Saya ingat lagi masa Covid ni berlaku dulu. Ada satu orang ni eh, kan. Saya buat uh, orang ni baru je meninggal semalam. Okey. Dia duduk dekat rumah saya eh. Memang satu taman dengan saya dekat dekat dekat Selangor So dia dekat dalam grup tu dia sangat opposing the orang ambil vaksin tau and then dia jual yang dia jual ubat-ubat yang apa entah saya tak tahu apa inventing apa tu semua. Sampai ketika dia mempelekehkan doktor-doktor. Faham tak? Mempelekehkan doktor. Mengatakan doktor tak pandai apa semua. How come? orang yang dah belajar 5, 6 tahun, 7 tahun and even yang dia pelekehkan tu doktor pakar doktor pakar sampai doktor tu bengang, doktor tu keluar daripada no. betul tak? tak lama ha? tak, tak sampai setahun tak sampai setahun, hari ni dia dapat, eh, semalam dapat tahu dia meninggal saya bukan nak cakap aljan maut memang di tangan Tuhan tapi kadang-kadang Nabi cakap ikat tali unta sebelum kamu ber apa namanya sebelum kita nak berserah kepada Allah betul tak eh? tawakal so, ikat tali unta sebelum kamu nak bersirah, berserah kepada uh, apa tu ah, bertawakal kepada Allah itu cara dia semua orang is a sampai lah kita kena kat dia apa ah, dia tahu apa lah, you rasa dia punya family you rasa tu tak regret kan yeah. Kalau aku tahu aku cakap awal-awal Betul tak? Kan? Bukan nak cakap apa memang dah ajal Betul tapi masalahnya Kalau boleh elak Kenapa you tak nak buat? Kan? Nabi cakap kalau ada Kalau ada wabak punya negeri Negeri tu wabak jangan masuk Nabi tak cakap ah, Masuk lepas tu serah kepada Allah Mana dia? Betul tak? Kan? Okay <laughs> So Lima perkara ingat eh so ingat benda tu and then lagi satu dia, dia cakap kat sini ada dua eh, factor yang me, me, merangsang you untuk melakukan uh, fokus untuk kejayaan satulah daripada luar luaran yang ini hari ini adalah dari luaran lah saya memberi input supaya you bagi semangat kat you betul tak? betul tak? keburukannya ialah kalau sekiranya daripada luaran dalaman tak ada dah kena ketuk baru jalan tak ketuk tak jalan betul tak? Ha, tapi yang nombor dua ialah insight internal inspirasi you you big one. benda dalaman ni yang akan menarik you untuk buat kerja dia ada con dia juga con dia apalah kita nak dengar cakap orang <laughs> dia fikir cara you je kan ha, tapi apa yang disarankan lebihkan yang bagian dalam tu yang bagian luar tu pun perlu ambil so kita ambil 55-55 55 daripada dalam 45 daripada luar ok so that be coachable tu penting juga kan kadang-kadang orang kata jangan buat tapi kamu nak buat juga ha, jadi benda macam tu tak bagus juga lah macam cerita kes kes uh, apa datuk tu lah dia dia rasa diri dia betul kan benda luar dia tak tengok apa yang orang tunjuk kan dia tak nak beritahu kan dia nak ingat dia, dia ingat dia benda betul dia dia saja betul orang lain semua salah kan ujung-ujung minta doa pada orang supaya minta orang doakan kesihatan dia itu je yang dia boleh buat saya baca kan itu saja yang saya saya nak tengok so basically internal lebih penting daripada luar eh tapi you must be coachable juga okey so internal focus dia kena buat apa dia kena dia kena tahu kalau you nak ada internal punya fokus you kena generate you kena tahu macam mana nak membuatkan emotion you positif satu eh? lepas satu you kena tahu macam mana nak narrow down your focus ni eh? kena tahu macam mana bila nak pilih untuk buat apa okay? lepas tu you kena tahu macam mana nak intensify nak masa time buat tu kamu bersungguh-sungguh membuat benda yang paling penting untuk meter you bergerak ada banyak benda kita boleh buat tapi adakah benda yang kita lakukan tu menyebabkan kita dapat sale atau tidak? Itu soalan dia. Okay? Seterusnya ialah you convert the state of focus into decision dan action. Ha? You dah buat focus, buat decision dan ambil aksi, ambil action and tengok benda dekat semua angle, perspektif. Eh, macam cerita uh, orang buta tengok elephant kan. So kita kena tengok semua angle sudah kita nampak the whole gambaran seekor gajah bukan kita tengok ular je bukan tiang pokok kayu bukannya papan apa dinding bukannya tali kena tengok semua eh, baru kita tahu oh gajah macam ni bentuk dia and then lepas tu recognize and immediately shift out on negative focus kalau ada perasaan negatif cepat-cepat keluar kalau ada orang negatif halang dia daripada uh, ah, me, apa tu me, sumbat sampah dekat dalam jiwa ataupun dalam hutan dan saya dah beritahu orang tu kan ramai orang dia tak suka kalau bilik dia ada sampah orang campak sampah kan tapi dia tak kisah kalau orang sampahkan otak ni masukkan dengan benda-benda negatif dekat dalam otak ni ramai orang buat macam tu so saya tak nak kita dalam orang macam tu juga eh so hari ni sampai kat situ saja eh kita kena pastikan eh diri kita ni berada dekat tempat yang betul and focus eh? pastikan decision yang kita buat tu adalah decision yang akan membawa mendekatkan kita dengan kita ni goal okay? so kalau sekiranya you, you makan gaji jangan buat hatana masa makan gaji rezeki kita tak berkat so lakukan sepenuh hati dengan kerja you lepas tu habis kerja ah, masa tu you kena spend masa untuk buat anak-anak bagi saya lah kalau you kerja pukul 9 sampai pukul 6 lepas pukul 6 jangan balik kecuali you kena ambil isteri you lah tak boleh buat apa-apa kan tapi kalau you ada peluang you jangan balik you buat kerja dulu bukan dekat ofis lah dekat kedai mamak ke mana tu buat kerja ofis dulu selama sejam baru kau balik sebab bila dah balik rumah kadang-kadang susah dengan dengan masalah-masalah ni apa yang ada kan so at least you ada satu jam tu you focus intensity ingat tak intensity di satu jam supaya that hujung minggu satu ahad you ada buat viewing kalau you ada buat viewing on satu ahad insyaallah you ada post tapi kalau satu ahad you tak ada buat viewing satu ahad ni tak ada viewing susah untuk you nak post eh?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 Kita jumpa lain kali.